berapa kena lima ribu satu oke nah jadi kita sudah di pintu masuknya kenakan okay. biaya berapa mang 5.000. ribu satu lima orang nah jadi, jadi kan untuk anak-anak aduh saya hitung harus gratis lah oh, oh baiklah mamanya yang tuanya aja yang tuanya aja satu dua tiga empat lima okay. empat aja lima empat empat aja eh, empat iya. empat aja orang empat baik oh pamannya baik alhamdulillah kita anu sini kurang lebih sama parkirnya okay. delapan puluh berapa be? Oh, empat, dua puluh. empat puluh langsung. Kesalahan sudah buka parkir terserah aja. Nah. Makasih. Makasih sama-sama. it up like